Es vēlreiz! Latvijā mosties! Vēlreiz! Latvijā mosties! Dievs svētī Latviju! Dievs svētī Latviju! Man ir vēl viens patīk! Lai viņš pasaka. Nē, nē, man vēl pasaka. Mūsu nav daudz, bet... Nē, es vienkārši mikrofonu, pagaid, pagaid. Te ir man tās vainags. Nu, principā tas ir domāts kā sēra vainags. Bet jūs tikko saucāt Latviju mosties. Mums bija doma nes pie Rīgas pieminekļa. Un ja mēs nepiekritīsim cīņai, ka mēs visi vienosimies, celsimies kājās, tad mēs to noliksim pie brīvības pieminekļa. Tēzemē un brīvībai. Un teiksim Latviju ar Dievu. Bet mēs nepadosimies. Mēs nepasim slīdzēju, kur pacēja rokas un padodās. Mēs dzīvosim un Latvija dzīvos! Ja patiešām uh, labāk varbūt tos sērvaiņoks nelikt pie brīvības piemnekļa, jo mēs vēl Latviju neesam pazaudējuši. Ir tikai nedaudz jāpiepūlās. Uh, Māris ļoti, lab, ļoti labs vārds beidz uh, uh, pateicis. Būtībā uh, es gribētu pateikt, ka uh, šodien sapulcs, tā kā mēs e, domājam beigt. Ļoti liels lūgums visiem. Šeit daži cilvēki vāc parakstu lapas, kur var e, parakstīties tie, kas grib turpmāk aktīvi piedalīties pretimigrācijas aktivitātēs. Tie, kas mūs dzird no, e, ne tikai no Rīgas, bet arī no citiem Latvijas novadiem, lūdzu, pievienojieties, veidojušies šīs pilsoniskās aktivitātes visā Latvijā, vāciet parakstus kolektīviem iesniegumiem savās pašvaldībās, veidojiet sapulces un paši lemiet, gribat savā novadā uh, imigrantu izvietošanu, jeb negribat. Bet tā vēl ir pamaz. Mums arī vienam novadam ir jāpalīdz citiem. Pašlaik, piemēram, vecumniekos tikko vakar vakarā atved pirmo imigrantu daudzumu. Uh, esmu uh, pirms, uh, pirms nedēļas sazinājies ar uh, Ropažnovadā pagast uh, eh, domas priekšsēdētāji. Viņi Ropažnovadā, uh, eh, viņi šādu uh, eh, publisku apspriešanu, jeb sapulci nerīkos. Bet viņi uh, respektē iedzīvotāju intereses, un ja Ropažnovada iedzīvotāji veidos tādu sapulci, tad Ropažnovada doma at, uh, to atbalstīs. Ir viens, bet ir vajadzīgs finanses, kur uh, noirēt telpas. Uh, Uh, arī no muceniekos dzīvo pārsvarā nabadzīgi cilvēki. Viņi līdz robežu novadam nevar aizkļūt. Ir vajadzīgs noirēt autobusus, ar kur viņus aizvest uz sapulci un atvest. Ir vajadzīgi daži simti eiro. Tāpēc mēs uzsākam šodien būtībā tādu kampaņu arī kā ziedojumu vākšanu. Uh, pašlaik tad sapulces šodien beidzu. Aicinu parakstīties, atstāt savus koordinācijas un nākt kaut ko noziedot mūsu kopējās idejas vārdā. Lielas paldies! Vai kāds noziedos? Kādu tikai pateikt, ka no 1. līdz 7. martam notiks korporāciju kriminalizācija. Situācija smagla. Konferences. Korporācijas tiks kriminalizētas, un to izdarīs Latvijas pamatiedzīvotāji. To organizē Latviešu biedrība, un tas notiks viss ļoti mierīgi, jo šeit ir mūsu asins piersības, mūsu senču tūkstošgadīgie kapi, un mēs esam šīs zemes pamatiedzīvotāji, un mums ir tiesības nokriminalizēt korporācijas, kas ir okupējušas šo teritoriju un ieved migrantus, kuri okupē šo teritoriju. Tas ir karš. Šis karš turpinās no 1913. gada, kad Amerikā tika nodibināta Federālo rezervi banka, kas izveidoja šos trīs karu ciklus kamēr šī korporācija netiks nokriminalizēta un aizliegta mūsu zemē, šie kari nebeigsies. Un migrantu plūsmas nebeigsies, jo ar falso dolāru tiek finansētas tās. Un no 1. līdz 7. martam notiks šī konference. Visas korporācijas, visas simts korporācijas, kas finansē mūsu zemes iznīcināšanu, mēs nokriminalizēsim. Mums ir atjaunota latviešu goda tiesa, kurā deviņi pamatiedzīvotāju goda tiesneši kriminalizē noziedznieku korporācijas. Tātad mēs nekriminalizējam individus. Šīs korporācijas tiks pārorganizētas un tās nedrīkst darboties nevienās jomās, kas kaitē pamatiedzīvotājiem. Es jums šobrīd ar jums runāju kā bezpajumtniece, jo es un mana auglīgā meita, kas ir lībiešu princese, jo viņas tēvs ir lībietis, viņas vecvecāki lectes bija skolotāji Mazirbē. Mēs esam bezpajumtnieki, jo mūsu ārzemnieki Krievu pilsoņi, kas nopirkuši šeit rīkos. Un visi šie niknie vīri, ko jūs šeit redzat, neatnāca mums palīgā sargāt dzīvokli. Un mani šodien nepielaida pie mikrofona pat. Es pierāvos ar vāru, jo šeit notiek piemuļķošana. Jums liks atkal palikt nikniem. Jums nav jāpaliek nikniem. Mums jāveido goda tiesas un jākriminalizē šīs korporācijas. Mums jānāk Latviešu biedrībā, kura atrodas mājaslapā labie.lv. Strādājiet komisijās, kriminalizējam tos, viss ir sagatavots jau. Un mēs kopā veidojam arī pamatiedzīvotāju banku. Un mums ir jau sava koka. Senā nauda jau ir atjaunota. Mums ir koka īrija šī banka, bet viņi atrodas šeit kopā ar pārāk milziņu pamatiedzīvotāju banku, pašiem sava. Labiem un tev vai to. Šodien ir mētēji. Ar dakšām iziet uz, uz, uz, uz ielām, tas nav risinājums. Jā, nu, Viņu jau tas, neaicina dakšām. Viņš neaicina dakšām. eh, tas ir nā, kurināšanas variants. Jo kādi vot te mēs esam uz Ir uzsprākšanas jābūt, robežas, kur ir, mēs ir esam. jābūt nu, garā, Nu, kur te stiprām jūs un ir esat? jāiet, nu, nevis kur te jūs jābļaustās esat? vienkārši. Tad latvieši jau vairs nav latvieši. Ir jāiet un jādara, nevis nu, jābļaustās. Mēs šeit šobrīd bļaustamies ko jūs līdz šim izdarījāt. Jā. Naida kurināšana nav labākais risinājums. Bitiet metos, kamēr Krievam nešau pa purnu, viņš nekad neaizies, ticiet man. Šeit nav tikai Krievi. Vajag, vajag, vēl ir pārvajag. Šeit tikai citas varas iekšā. Ko dara Putins paklausīties, ko dara visi mūsu paklausīties, jā? Par viņu runā, bet par citiem nerunā. Amerika, Eiropa arī tā invāzija taisa un maksā naudu mūsu, jā, mūsu pašu deputātiem. Jā, jā. Un pasūta mūziku viņi, kas maksā. Mm. Tieši Eiropa, pati Amerika tas strādā.